Yo, what's up mga kanjeris? Nagkasama ko, Pionet at Present. Again, I'm back again and again and again and again. <laughs> Ang kakurot yung vlog na unboxing. May gift ako kay Gunet. Ito. Pagka-unbox na mo, pinatyaray ko <laughs> Let's start. Ah. At wala si Aliyah. Naku po. Naku po. <laughs> Naku po. Let's start mga kanjeris. May box, Buksan mo. Suman. Pagkini ah. ba? May sunod. na. Pagkini. Ay, uy. Unsa man eh. Buksan mo. Ngit, ngit. Sulupin no. Dili. Box. Hindi. Unsa? Ewan. Hindi ko alam. Uy, magtagalog tayo. Ay. Sorry po. <laughs> ako, ako nga. Tadi ka. Saan eh? Ay, nang prank mo! Hindi. Saan eh? Oh! Cellphone <laughs> ako! <laughs> Gago. Bullshit ka! Buksan mo, buksan mo! Uy! Buksan mo! <laughs> yeah!